amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ya es el último día, es corto, eh, entonces estamos caminando para que nos buscamos el bus y después el taxi que nos llega a Pócara. Entonces pues eh, es un, poco de bajada, llovió toda la noche y vamos a ver cómo está el camino. Ya terminando este trek, muy contentos. Sí, eh, ya pues nos queda muy poquito, ya de cuatro días ya nos quedan unas pocas horas, pues la experiencia fue dura como les dije, pero también se pudo aprovechar muchas cosas, se vieron cosas muy bonitas, las montañas, eh, la experiencia también le queda a uno, eh, recomendado también que lo hagan. Mire cómo pasan los, los donkeys, los burros. le toca uno orillarse porque se lo pueden arrasar llevar encima. Este. Miren este. ellos son los que portan la comida y muchas cosas a las villas. Mire, ellos son los portadores, la gente los contrata para que les carguen sus cosas. Son unos berracos, los admiro muchísimo, esos hombres. Bueno, ya vamos aquí saliendo de Gandro, vamos despidiendo de este Ya aquí esta villa, muy bonita, muy grande, muy limpia, muy contentos. Eh, ya empezando los últimos trayecto. Así es. Miren lo que nos encontramos en el camino. Estaba un poquito, en el hotel estaba un poco nublado y ya despegó el, cielo. Y miren cómo está de hermoso, miren cómo se ve. El guía nos dice que esta es, esta que estoy filmando acá, esta es Gangapurna. Gangapurna. Y la otra que tiene como una, cosita de, de tiburón se llama Fish Tail. La, o sea, la, la Aleta de pescado. ¿La que está allá? Sí, esa la llama así. ¿Arriba? Which one, miss? Which one? Pues sí, esa, Margarita, la que es más allí. Y hay otra que, pero es que está un poquito nublado, no sé si la alcanzan a ver ahí. Esta esa se llama fishware, que es como aleta de tiburón. Miren se ve el pedazo de hielo ahí al frente, se ve tan divina la vista, se ve muy bonito. Nos va a dejar el bus. Estamos corriendo rápido porque nos va a dejar el bus y si no nos toca esperar dos horas. Estamos carretera, estamos amigos. Ya, por fin. ¡Uh, lo logramos! Durísimo, pero lo hicimos. Ya, vamos. Fuimos <laughs> al bus, no se imaginan los precipicios tan terribles que se alcanzan a ver. Aquí estamos en el bus, ya una hora en de bus y después tenemos el transporte eh, tipo, tipo taxi ya contratado de Pócara, entonces ahí vamos. Ay, Él va pitando para que se lo vaya. Este, este, bus va directamente para Pócara, Vea el precipicio. Lo... Sí, va cerquita al precipicio, o sea, va ahí al lado. Mira ese puente que se ve allá con más de tan largo. ¿Qué tal cómo le suenan los frenos al carro? la Miren ese puente colgante. No sé si descansan, alcanzan a ver. como vea dos personas atrás y adelante hay otras dos personas extranjeras también y hay un local hay poquita gente, entonces también el, el, del bus nos quiere dar como duro en la cabeza porque no lo alcanzó a llenar, pero nosotros vamos a negociar. Bueno, ya terminamos aquí, estamos en el checkpoint, donde eh, básicamente dicen que salimos, eh, estamos sanos, salvos otra vez y bueno, muy contentos, con las piernas un poco a heridas pero contentos, las rodillas un poquito, duelen, pero contentos. Fue una experiencia maravillosa, la recomiendo. Eh, esta, como dijo, tiene mucha escalera. Si quieren, pregúntenla a la purna eh, Base Camps o esta que es el Muy contento, gracias.